hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की देखिए दोस्तों आज एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आज रात में साढ़े नौ बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की आपको जो कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू बेसिक और रिलेशनशिप uh, और इस तरह की जो भी चीजें हैं आप लाइव जुड़ करके लाइव सवाल पूछिएगा मैं आपको लाइव सारी चीजें बताऊंगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलेशनशिप जब क्रिएट कराते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत आती है चलिए समझते हैं वो प्रॉब्लम है क्या तो यहां से एक्सेस को ओपन कर लेता हूं मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 मेरे पास है और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहां से यहां से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना जैसे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आता है इस पे क्लिक कर दीजिए टेबल वन नाम आ रहा है इस टेबल को हम एक अलग नाम दे देते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए मैं इसे स्टूडेंट टी दे देता हूँ स्टूडेंट टी तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टेबल एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की बात करेंगे ठीक है तो ये लिख दिया मैंने एस आईडी एस आईडी का मतलब हो गया स्टूडेंट आईडी ठीक है और यहाँ पर डेटा टाइप हम क्या रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स नेम कर लेंगे तो ये कर दिया हमने स्टूडेंट्स नेम स्टूडेंट्स नेम इस तरीके से आपको भी स्टूडेंट्स नेम कर देना है और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स डेटा टाइप रख देना है ठीक है अब ये तो हो गया जहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और बाकी का डेटा यहाँ हमें फिल करना है तो S01 ठीक है यहाँ पे दे दिया हमने S01 स्टूडेंट आईडी क्या दे दिया S01 यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देना है तो यहाँ पे राम दे देते हैं ठीक है फिर यहाँ पे S02 करेंगे फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा तो यहाँ पे श्याम दे देते हैं एक इसी तरह का सवाल एक हमारे चैनल के व्यूअर हैं जो काफी ज्यादा मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने पूछा है कि फैमिली रिलेशनशिप में कैसे बनाएंगे तो उसी तरह की ये वीडियो है थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से हो रहा है ठीक है तो यहां से हम हो गया और यहां पे लिख देता हूं एक और मनोज ठीक है तो ये तीन नाम हमने लिख है आप चाहे तो 20 50 जितना नाम हो उतना लेके आ सकते हैं ठीक है ये हो गया अब यहां से इसको क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल वे में क्रिएट पे जाना है टेबल पे जाना है टेबल पे तो जैसे ही जाते हैं तो यहां पर ये टेबल बना है ये जो टेबल है ये फादर की टेबल है तो फादर्स की कर देते हैं फादर्स की ठीक है तो इस तरीके से आपको भी फादर्स टी कर देना है ये फादर टी यानी फादर की टेबल है ठीक है तो यहाँ पर नाम आप चेंज कर सकते हैं देखिए ये छूट गया है तो यहाँ से जाकर के इसको पहले क्लोज करेंगे फिर आप नाम चेंज कर पाएंगे तो यहाँ पे जाकर के और रीनेम करेंगे ये रीनेम पे जाएंगे तो यहाँ पर ए दे देना है आपको ये ए दे दिया अब ये सही हो गया फादर्स हो गया अब आपको क्या करना है क्रिएट पे जाना है टेबल पे जाना है अच्छा टेबल तो हम पहले बना चुके हैं तो अभी तो लेने की जरूरत नहीं तो इसी को ओपन कर लेते हैं डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं डिजाइन व्यू पे आ गए यहाँ पे फादर साइड ही कर देते हैं ठीक है जैसे फादर का कोई आधार कार्ड होगा या इस तरह की कोई आईडी होगी तो फिलहाल मैं इसे फादर आईडी ही नाम दे देता हूँ और यहाँ पर डेटा टाइप क्या रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे ठीक है तो फादर साइड ही लिखने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप आप भी शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिएगा यहाँ से देखेंगे तो आपको शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाएगा नेम ऑफ फादर या फादर्स नेम कर देंगे यहाँ पर तो ये कर दिया फादर्स नेम ठीक है तो फादर्स नेम यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखिएगा करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए यस कर दीजिए आप इसे यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फादर्स आईडी आ रही है ठीक है तो फादर्स आईडी में एफ जीरो वन कर देते हैं एफ से फादर एफ से आईडी हो गई इनकी ठीक है एफ जीरो वन अब यहाँ पे फादर्स नेम में राज किशोर ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ फादर्स नेम में राज किशोर यहाँ पे दे दिया मैंने और यहाँ पे F02 कर देता हूँ और ध्यान रखिएगा कि फादर्स आईडी को हम प्राइमरी की बना रहे हैं बार-बार ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ सूरज सिंह जीरो थ्री करेंगे एफ जीरो थ्री ये एफ जीरो थ्री कर दिया यहां पर लिख देता हूं गौरव ठीक है G A U R A P Gaurav ठीक है तो गौरव कुमार लिख देता हूं कुमार ये इस तरीके से फादर्स आईडी दे दिया और फादर्स नेम दे दिया दोनों ही दे दिया यहां पर इसको सेव करके और क्लोज कर देंगे क्लोज हो गया दो टू टेबल बन गया है तीसरी टेबल बना लेते हैं फैमिली रिलेशनशिप की बात है ना तो तीसरी टेबल बनाना जरूरी है तो ये तो एक हो गया स्टूडेंट का दूसरा हो गया फादर का और यहाँ पर हम बना लेते हैं डॉटर्स टेबल तो डॉटर की टेबल के लिए यहाँ लिख देता है D U G S T लिया डॉटर्स टी तो डॉटर्स टी लिख दीजिए आप भी और एंटर कर दीजिए तो यह डॉटर की टेबल हो जाएगी यहाँ पे आएगा डॉटर्स आईडी ठीक है D A U G H T E R daughters ID कर दीजिएगा तो डॉटर्स आईडी यहाँ पर आएगी अब ये डॉटर्स आईडी जो है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा तो यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिए एक चीज ध्यान देनी है आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट कराना है तो रिलेशनशिप में एक कॉमन फील्ड का होना बहुत जरूरी है जो कि हमने नहीं बनाया है तो बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यही से हम अभी बनाएंगे यहाँ पे नेम ऑफ डॉटर या डॉटर्स नेम कर देंगे तो D A U G S T E R daughters name कर देंगे तो ये कर दिया डॉटर्स नेम और डॉटर्स नेम करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट टेक्स्ट कर देना है सिंपल वे में शॉर्ट टेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए ठीक है अब यहाँ पे डॉटर का नाम लिखेंगे हम ठीक है अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा जो कॉमन फील्ड हम बनाएंगे वो सेम होगी जैसे कि यहां पर आएंगे तो स्टूडेंट टी ने स्टूडेंट की जो आईडी है ये प्राइमरी की है ठीक है अब यहां पर देखिए S01 स्टूडेंट आईडी दी गई है फादर्स वाले टेबल में आते हैं यहां पर स्टूडेंट आईडी कर देते हैं स्टूडेंट्स आईडी स्टूडेंट्स आईडी तो इस तरीके से आपको कर देना स्टूडेंट्स आईडी ठीक है ये आई आईडी कॉमन फील्ड है और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट ही हमें रखना है ये बात ध्यान देनी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा तो स्टूडेंट आईडी में क्या फिल होगा सेम वही डेटा फिल होगा जो हमने स्टूडेंट के टेबल में किया था तो S01 ही किया था शायद बच्चे पी का लिए जाए S01 ही था ठीक है जैसे चेक कर लेते हैं तो S01 ही है ठीक है तो यहां पर आकर के अब वापस से हमें क्या करना है S01 S02 फिल करना है इस तरीके से हमें फिल कर देना है ठीक है और फिर यहां पर आएंगे तो S03 कर देना है तो ये S03 भी हो गया सब कुछ हो गया है यहां पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर फादर्स आईडी पे जाकर के ये जो फादर्स वाली टेबल है यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए ये स्टूडेंट वाली टेबल को भी क्लोज कर दीजिए डॉटर्स वाली टेबल में भी कॉमन फील्ड रखना है तो हम क्या करेंगे डॉटर्स वाली टेबल में चलेंगे इसको भी थोड़ा सा यहां से जाकर के अल्टर करेंगे यानी कि इसको हम एडिट मोड पे ले करके और यहां पर हम देंगे क्या यहां पर दे देते हैं एक कॉमन फील्ड तो होना जरूरी है तो यहां पर मैं दे देता हूं फादर्स आईडी ठीक है तो यहां पर भी फादर्स आईडी दी गई है और यहां पर भी दी गई है ठीक है तो ये फादर्स आईडी डॉटर वाले टेबल में भी मैंने दे दिया है ठीक है देख सकते हैं यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब यहां पर देखिए डॉटर्स आईडी है डॉटर्स नेम है फादर्स आईडी है तीनों चीजें हैं यहाँ पर डॉटर वाली टेबल में क्या है देख सकते हैं और फादर्स वाली टेबल में क्या है तो फादर्स वाली टेबल में फादर्स नेम है स्टूडेंट आईडी है ठीक है और डॉटर वाली टेबल में देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट वाली टेबल है और डॉटर वाली टेबल डॉटर आईडी देते हैं तो D01 कर देते हैं ना D01 कर देते हैं डॉटर्स नेम कर देते हैं रीना ठीक है और यहाँ पर आते हैं फादर्स नेम और फादर्स आईडी आपको देखनी होगी fathers ID F zero one थी तो एफ जीरो वन हमें यहाँ पे देना है ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे करेंगे डी जीरो टू और यहाँ पे कर देते हैं सीमा ठीक है ये डॉटर्स नेम है और यहाँ पे एफ जीरो टू कर देंगे ठीक है फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डी जीरो थ्री करेंगे ठीक है तो यहाँ पे करेंगे रीमा एक और नाम दे देते हैं रीमा कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो भी आपको देना हो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे एफ जीरो थ्री कर देंगे तो ये तीन टेबल हो गए ना तीनों में हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं चार भी वो तो करा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब मान लीजिए ये फादर्स है ये सन है जो कि स्टूडेंट टी हमने बनाया है ठीक है ये सन है इनके ठीक है तो स्टूडेंट टी न रख करके हम इसको सन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अब इसका नाम कैसे चेंज करेंगे सारा कुछ तो हमने बदल दिया है तो नाम चेंज करने में दिक्कत होगी नहीं दिक्कत नहीं होगी आप यहाँ से जाइएगा व्यू पर एक बार सारा रिलेशनशिप क्रिएट करा देंगे तब दिक्कत होगी लेकिन अभी आप कर सकते हैं तो यहाँ से इसको रिलीज भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट है ना तो यहाँ पे नेम कर देते हैं केवल ठीक है यहाँ पे केवल नेम कर देते हैं ठीक है और यहाँ पे एस आई डी यही हुआ है तो ये नेम हमने कर दिया है बाकी सब चीजें तो ओके हैं और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये दिक्कत आएगी आपको ये नेम जो है ये यहाँ पर गैप हो गया है जिससे चलते ये दिक्कत कर रहा है तो इधर करके और अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करिएगा आपको ठीक है फिर देखिए नेम भी यहाँ पे नेम हो गया देख रहे हैं पहले स्टूडेंट नेम था अब खाली नेम हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है ये नेम तो हमने दे दिया लेकिन यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है स्टूडेंट ही नहीं रखना केवल क्या रखना है यहाँ पे हम नेम रखेंगे जैसे कि पहले तो इसको क्लोज कर दिया जाए ये स्टूडेंट की को पहले यहाँ पे क्लोज कीजिए फादर्स की को क्लोज कीजिए सबको क्लोज कर लेंगे लाइन में इसको भी क्लोज कर लेंगे सबको क्लोज कर लिया जहां पर आएंगे डिजाइन पे इसको लेंगे ठीक है सॉरी इसको डिजाइन पे नहीं लेना है बल्कि इसको क्लोज कर देना है जहां पर आना है ठीक है स्टूडेंट टी जो दिया हुआ है उसको नेम को एडिट करना है ठीक है तो यहां पे मैं क्या करता हूं एस नेम कर देता हूं एस नेम ठीक है सन नेम ये नाम दे देता हूं इसको ठीक है तो ये दे दिया अब इन तीनों के बीच में टेबल तो बन रही है तीनों टेबल आपको दिख रही है यहां से क्रिएट रिलेशनशिप के लिए हमें डेटाबेस टूल्स पे जाना रिलेशनशिप पे जाना ठीक है और भी टेबल्स हो तो आप उनको भी लेके आ सकते हैं ठीक है ग्रैंडफादर है ठीक है ग्रेट ग्रैंड फादर है तो सारा टेबल बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पे ऐड करवाइए एक हो गया ये ये दूसरा हो गया सब सब एक एक करके हमें लेना है ठीक है ये तीसरा हो गया तीनों ले लीजिए ठीक है तीनों ले लिया आपने अब इसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा देखिए ध्यान से समझिएगा ये रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए यहाँ पर दो चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है ठीक है अब ये जो स्टूडेंट आईडी है इसका रिलेशनशिप यहाँ से क्रिएट करा देते हैं ये क्रिएट करा दिया हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे और ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा ये डॉटर्स आईडी है ना डॉटर आईडी तो हमें क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दी गई है ठीक है फादर्स आईडी दी गई है डॉटर्स आईडी इसमें नहीं दी गई है तो एक फील्ड हमें डॉटर्स आईडी लेना चाहिए था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम क्या करेंगे फादर्स आईडी का रिलेशनशिप इससे क्रिएट करा देते हैं ठीक है ये आईडी इससे क्रिएट करा देते हैं तो ये जब क्रिएट करा देंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अब देखिए ये रिलेशनशिप किस तरीके से होगी ये कुछ इस तरीके से होगी देख सकते हैं ठीक है ये दोनों ही में कॉमन है ठीक है अब यहां पर हमें एक फील्ड लेना चाहिए था डॉटर साइड तो इस रिलेशनशिप को हम हटाएंगे ठीक है अगर मान लीजिए गलती हो जाए तब क्या करेंगे इसको हटा दीजिए यहां से यहां से जाकर के इसको रिलेशनशिप है आपकी इसको डिलीट कर दीजिए यहां से जाकर के इसको डिलीट कीजिए ठीक है ये पहले तो इसको क्लोज करना होगा तब डिलीट होगा ये तो यहाँ से जाइए अब इसको डिलीट करके अब ये डिलीट भी हो जाएगा खाली ये हो गया इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बनी रहेगी तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे ध्यान दीजिएगा ठीक है अब इसमें क्या करना है हमको डॉटर्स वाली टेबल है फादर्स वाली टेबल यहाँ स्टूडेंट वाली टेबल जो है इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ कुछ लिखते हैं लाइक क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डॉटर्स आईडी ठीक है क्या लिखेंगे डॉटर्स आईडी ये लिख दिया डॉटर्स आईडी अब डॉटर्स आईडी वही वाला देना है फिर सारा वही कुछ करना है तो ये यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे डॉटर्स डी में लिखिए डी जीरो वन ये लिख दिया फिर यहाँ पे आए डी जीरो टू ठीक है फिर यहाँ पर आइए डी जीरो थ्री इसी तरीके से करके आगे सीक्वेंस में चलते रहिएगा और इसको सेव कर लेता हूँ सेव करके आप इसको क्लोज कर देते हैं तो एक एक चीज और इसमें हो गया है ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है ये डॉटर वाली जो टेबल है इसमें दो चीजें हैं एक तो डॉटर्स आईडी है ठीक है और दूसरा फादर्स आईडी है तो फादर्स आईडी को हम क्या करेंगे यहां से पकड़ेंगे ठीक है ये जो फादर्स आईडी है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहां से ये यहां पे लेके आ गए और यहां पर क्लिक करके इस पे क्लिक करके और ये ये रिलेशनशिप बन गई ठीक है अब ये स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट आईडी अब इसमें स्टूडेंट आईडी कॉमन है ध्यान दीजिएगा यहां पर स्टूडेंट आईडी कॉमन है ये जो स्टूडेंट आईडी है ये इसमें कॉमन है ठीक है और यहां पर कोई स्टूडेंट आईडी नहीं दी गई है जबकि यहां पर डॉटर्स आईडी है तो डॉटर्स आईडी को क्या करेंगे ये जो डॉटर्स आईडी है इसको आप उठाइए और यहां पे लगा दीजिए जैसे ही रखेंगे तो ये विंडो आएगी अब तीनों पर टिक कीजिए देखिए क्या होता है यहां से क्रिएट पे क्लिक करिए ये इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हो गई क्रिएट हो गई हम बहुत आसानी के साथ ठीक है दोनों ही में रिलेशनशिप क्रिएट हुई है देखिए डॉटर्स आईडी को लेकर के क्रिएट हो गई ठीक है लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये जो स्टूडेंट आईडी है इसकी रिलेशनशिप अभी बिल्ड नहीं हुई है तो यहां पर अगर आप जाते हैं ये हो गया ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन गई देख सकते हैं ठीक है अब इसका फायदा क्या है इसका बहुत सारा फायदा है यहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिए सेव करने के बाद चलते हैं कहाँ टेबल पे आते हैं अब जैसे ही स्टूडेंट वाली टेबल पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि S01 वन जिनकी जो सन आईडी जिसे मैंने बना दिया है सन आईडी तो S01 जो सन आईडी है उनका नाम राम है और जो डॉटर्स हैं यानी कि जो इनकी बहन है ठीक है उनका नाम उनकी आईडी क्या है D01 ठीक है अब यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इनके पिता का नाम दिखाई पड़ता है यानी कि जो ये राम है जिनकी बहन की आईडी D01 है उनके फादर का नाम क्या है उनके फादर का नाम है राजकिशोर और यहाँ पर इनकी आईडी दी गई है ठीक है अब ये आधार कार्ड आईडी भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है ठीक है फिर यहां पर अगर क्लिक करिएगा तो डॉटर का नाम भी शो करेगा डॉटर्स आईडी तो शो ही कर रही है डॉटर्स का नाम भी शो करेगा ठीक है अयोग की बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूं यहां पर क्लिक कीजिएगा तो स्टूडेंट का नाम तो ऑलरेडी आ रहा है तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आप ऐसे बना सकते हैं अब इसमें 10 टेबल हो सकती है 20 टेबल हो सकती है जितनी चाहे उतनी टेबल बनाएंगे लेकिन कुछ चीजों की सावधानी आपको रखनी है योग की वीडियो से काफी काम आसान हो जाएगा और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video वैसे तो मैं रात को लाइव आ ही रहा हूँ ओके